Dixie Rap. I hope you get out in my way now because my life is sad. I can close my eyes, time to free. rahasia waktu akan bertahan sampai kapan Tuhan yang tahu biarkan rasa ini yang akan hadirkan cinta kisahkan pahit manis cinta dalam derita jalani saja biarkan begini adanya kan bahagia hidup tanpa semua sandiwara pura-pura tapi tidak akan pernah bisa lama-lama harus menjauh suka because this love stop say to lay high pada fakta cinta tak selalu bisa untuk saling memiliki Yang harus kau pahami Semua kegagalan bukan terkalahkan Coba tuh biarkan Semua tergantikan Buktikan cinta ini Step by step Tapi kamu semakin menjauh Step by step Ya sudahlah Mau dipaksa nanti akan percuma Ku coba dekati yang lain Karena itu yang kau minta I can close my eyes sulit dimengerti Tak bisa dipahami Akal sehat pun jadi buntu karena ini Berselimuti sedih, berteman emosi Menciut ragaku, ditelan depresi Problema yang sulit terpecahkan Adalah cintamu yang masih selalu ku pertanyakan Kau beriku senyuman, kau beri kepuasan Semua tak bertahan, kini jadi kenangan She, she I'm a crazy, she, she know I'm lazy But you not, she my true, I don't know what you do Ku hanya bisa lupakan kamu untuk sementara Aku bisa tinggalkan dengan jarak yang selangkah Tapi ku belum bisa melupakan semua, semua, semua termacut yang dibawa I can close my eyes, time to free in my mind Say goodbye my love, bye bye see is my sweet I can close my eyes, time to free in my mind Say goodbye my love, bye bye see is my sweet forget if you can feel Life and my life not beat Just I can feel It's better off in real I still in this field, Skill to the kill Where you wanna go Sticking it to know Everybody look at this Speaking of you That's just stay, Work my way Please no say Don't make a wrong way You is rushing off my step In my work that is time Tips for the kids If you can go And I can forget if you can feel Life and my life no beat Just I can feel It's better off in real I still in this beat Skill to the kill yeah. Where you wanna go sticking it the know Everybody look at me to feel of you Try to stay Work my way Please no say don't make a wrong way You is ration off my step In my world and the top Gifts for the kids Keep your body for the kids This is Rakat Sound <laughs> Yeah Korslet Echong Edo Prandas Dewi my eyes. I need you during the day. Sleep Baby. on. Si Rap Korslet Dewe Thank you buat keningannya Dan malam minggu memang paling Pukimai <laughs>